つかこれを読むかもしれないあなたへお元気ですか私は元気です窓の外には桜が咲いています私空見かなたがこの時告げ砦に来て来月でちょうど1年が経とうとしていますこの1年は本当にいろんなことがありました製図危機と呼ばれるようになった事件やリオ先輩リオ和やアルカディア公女殿下のことは もしかしたらあなたも知っているかもしれませんねリオ先輩が砦を去ってから私はタイのみんなや町の人たちにいろんな話を聞きましたそれは初めて聞くはずなのになぜか懐かしくてみんなの思い出がいっぱい詰まっているようでしたそんな思い出もいつかは移ろって消えていってしまうでしょうでも楽譜に残された音は演奏されることで いつでも鮮やかによみがえりますだから私も書き残しておこうと思いました私が聞いたお話私が砦に来る前のみんなの話をいつまでも空に響き続ける音のように私たちの思い出があなたにも響きますように。 非公式活動報告書第2報エピソードナンバー12.4桜の追憶初めてのあなたここはお風呂ベッドじゃないうん分かってるけど脱げないなら手伝う はい、バンザーイ。バンザーイ。はい、脱ぎ脱ぎ。うん、脱ぎ脱ぎ。うーん。ああもうイライラする服くらい自分でパッと脱ぎなさいよ、パッとほらあらあら、クレハちゃんってば、脱ぎっぷりがハンサムね。だって、女同士ですよ。それに今更恥ずかしがる必要なんかないでしょ <laughs> 何ですかその笑いはうん、うん、前にもこんなやりとりをしたなってはあでも変わったわねクレハちゃんも砦に来たばっかりの頃は私やリオと一緒にお風呂に入るのすごーく嫌がってたのにだって普通長官しかも隊長と一緒にお風呂入ります僕は嬉しかったけどノエルはいいのよでもカナタ あんたは同意してくれるわよねあらあら本当にお疲れなのねまあこのところ慢性的に寝不足ですからねかなたは寝不足よくないあんたが言うかあそうだそんなかなちゃんたちに一つ素敵なお知らせがあるんだけどあこのままじゃ風邪ひいちゃうわね続きはお風呂に入ってからにしましょうか やっと目覚めたみたいねうんごめんね迷惑かけた私は別にあんたを脱がせたり世話してたのはノエルだから俺ならそっちに行ってありがとねノエルちゃんいい楽しいからえ何が <laughs> な何その笑いお寝坊かなたにあんなことやこんなことをえっ ちなみにカナダの全身のほくろの数は23個えー、ダメよノエルちゃんからかっちゃからかうってえ今のまさかうん冗談ってああくやるわねノエル いつの間にかそんなスキルを身につけていたなんて僕は日々成長中ほんとみんなすくすく育って嬉しいわいろいろとえいあクレハちゃんもえいに隊長フェリシア僕もえいギャンていい加減にしてください隊長ああごめんなさいクレハちゃんお詫びに私の 触ってみる結構ですもうあんたが寝ぼけてたせいでこんな妙なノリになっちゃったじゃないえー、私のせいなのそりゃ一人で気象ラッパから何やら全部毎日吹いてるのは大変だと思うけどさねえ隊長なんとかなんないんですか仕事の割り振りを変えるとか <laughs> 忘れた私が一ついいお知らせがあるって言ったの んあそういやそんなこと言ってましたね何なんですそれはノエルちゃんさんはいパッパラパーパッパッパッパッパラパー発表しますこの度うちの招待に新人が一人配属されることになりましたえ本当ですかええわあいつ配属になるんです年は階級は詳しいことはまだわからないの でも来るのは確実よ。はあ、ようやくですか。まあ、でも、これでちょっとは落ち着けそうね、かなた。って、あんた何硬直してるのよ。だって、新人さんだよ。ってことは、私の後輩ってことで。んってことは、つまり、私先輩になっちゃうんだよ。当たり前でしょうが。どうしよう。私、ちゃんとできるかな。大丈夫よ。みんな、 なんとなく先輩や上官になっていくものだから。そりゃフィリシアさんやリオ先輩はそうかもしれませんけど、私やクレハちゃんは。そうそうって、勝手に一緒にしないでよそれに私はすでにあんたの先輩なんだかんね新人さんか。どんな人だろうね。聞きなさいよね、クレハちゃんはどう思う本当にあんたってば。まあ、 リオ先輩の穴はそう簡単には埋めらんないだろうけどどう育つかは私たちの教育次第でしょあんまり気張らないでリオも私も最初からちゃんとできたわけじゃないんだからそうなんですかええそういえばみんなには話したことなかったわねえ私とリオが出会ったばかりの頃のことわあ聞きたいですどうなんだったんですか <laughs> じゃあ特別に教えてあげるあれはビネンランド戦線終結からしばらく後のこと私がそれまで所属していた小隊が解体になって私は再訓練のために訓練所に入ったのその時同室になったのがはい こんにちはあなたが私の同室の方ああフィリシア・ハイデマン総長よ分 <sighs> かったえっと私なるべくなら資質の中までは階級を持ち込みたくないタイプなのだから猫長たとえあなたが私より階級が下でも敬礼しろとか敬語を使えとかこの部屋の中で言うつもりはないわ <sighs> でも名乗られたら名乗り返すのはごく一般的な礼儀だと思わない <laughs> リオ歩く和宮リオだよろしくリオって呼んでも <laughs> いや礼儀云々を言う割に初対面で呼び捨てにしようとするのかと思っただけさだがお前がどうしてもそう呼びたいと言うなら私に止める権利はない好きにしろ <laughs> それはどうも感謝するわ用事はそれだけかならもう下がっていいぞ下がれって一人になりたいんだ遠慮してくれあちょっとうわ感じ悪どこのお姫様かと思ったわまさかさすがに本物とは思わなかったけどあでも そんなんでよく仲良くなれましたよねまあね正直どうしてくれようって思ったんだけどそのすぐ後に食事の時間になっておい何するねえっとじゃあトントロ定食あいよほらあそこの食堂ってセルフサービスでしょところがリオってば あらあの子誰もいないテーブルにポツンと一人で座ってて誰かがトレイを持って近づくたびに自分のかなって顔をするんだけどスルーされて一人で真っ赤になってみたりそのうちさすがに何か勝手が違うことに気づいて話しかけようとするんだけど今度は誰にも話しかけられなくて自己嫌悪で悔しそうにうつむいて うわありそう目に浮かぶようです最初はいい気味だと思ったんだけどずっと見てたらなんだかねすごく可愛くなっちゃってわかるわかりますそれでしょくすぐるのよねあの子母性本能っていうのかしらほっとけないのよねだからその時も お姫様ご注文は何になさいますかお前なぜそれをはあいや何でもない <laughs> 面白い人ねあなたあのねここはセルフサービスなの自分で取りに行かないと誰も給仕なんかしてくれないわよそそのくらいお前に言われなくても分かったさあらそうじゃあ余計なお世話だったかしら 私は一人でやると決めたんだ余計な手出しをしないでくれうーんでもそういうこと言ってるとすぐに死ぬわよあなたここにいるってことは戦車兵を死亡してるんでしょ戦車は絶対に一人じゃ動かない人に頼ってあるいは人を助けて初めて戦争できるのよ 分かったようなことを言うなこんなところにいるんだお前だって本当に戦ったことなんてあるわあるわ今のは前にいた小隊長の受け売りよ遺言になっちゃったけどねだから私を頼ってせっかく同室になったんだものそれにあらかわいい音あここれは それに腹が減っては戦はできぬって言うでしょさあ取りに行きましょう私はここ出戻りなのだから何でも聞いてすまない違うわ下々ではねそういう時違うことを言うの何何と言えばいいんだありがとうあありがとうえっと フィリッシュ <laughs> どういたしましてリオこれが私とリオの出会いそっかリオ先輩も最初はなんかその困った人だったんですねでもリオ先輩っぽい確かにそこからはすぐに仲良くうんうんいろいろあったわよそれこそ 二人で取っ組み合いの喧嘩もしたしえそんなどっちが勝ったんですかってそこかい気になるのはひみつでもその時くらいからねお互いのことを親友って思えるようになったのは拳で語る友情青春ですねそれで2人してこの砦に配属になって当時の小隊長がとても素敵な人でね リオはあの頃体調にべったりだったのよあの甘えっぷりとかみんなにも見せたかったわ甘えん坊のリオ先輩すごかったのよかなちゃんが来る前のクレハちゃんなんか目じゃないくらいにああそれは激甘ですねっていや知らないでしょあんたは見てればわかるよでその先輩の先輩さんたちが別の基地に赴任になって代わりに来たのがノエルちゃんね ふんあれそういえばノエルはなんかずっと気配がないけどあわあノエルちゃん大変のぼせちゃってるわああ